записать это этот курс. Я его проверить не смог. Потому что дома чтобы курс словил, это надо бегать, а дома как бы особо не побегаешь, ЖП сбивает. Особо сильно. Ну, меня не он ловит, то как-то странно ловит. Я еще не понял, почему он ловит Блин, откуда они все зелистые? Из главной из города едут. накладывать это буковки. Угу. Единственный косяк, она этот видеосигнал, у нее разрешение маленькое. сколько сейчас? Да, вроде много. Не было много. Не буду, ну зачем? У него есть, <laughs> когда нерв едет.